you are watching my channel Vigyan for you मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरा channel Vigyan for you today's we are going to study about nomenclature of hydrocarbons हम हाइड्रोकार्बन के नामकरण का पार्ट टू आज पढ़ेंगे हमने पिछले वीडियो में ट्राइबल सिस्टम आपको बता दिया मैंने उसके अलावा मैंने आपको डराइव मेथड अर्थात व्युत्पन्न पद्धति के विषय में बता दिया उसके बाद हम जो पढ़ रहे थे वह आई पद्धति उसके अंतर्गत हमने सफिक्स प्रिफिक्स के बारे में जान लिया साथ ही साथ सब्सिट्यून ग्रुप के बारे में जान लिया और today we are going to study nomenclature of alkanes और आज हम पढ़ेंगे के एल्केन का नामकरण तो उससे पहले कुछ जनरल प्रॉपर्टी जो एल्केन की होती है उनको समझ लेते हैं कि वो क्या है सबसे पहले इसका फॉर्मूला फर्स्ट में जो फॉर्मूला है वो क्या है C N S two N plus two उसके अलावा सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है इनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है अर्थात कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है थर्ड प्रॉपर्टी ये संतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं संतृप्त कार्बनिक यौगिक या कहें सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एल्केन सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं नेक्स्ट देखिए इनको पेराफिन भी कहा जाता है एल्केन्स को पेराफिन भी कहते हैं और लास्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है इसका अनुलग्न या सफिक्स जो सफिक्स एल्केन में यूज़ किया जाता है वो है एन तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको नाम से ही ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा क्योंकि नाम से हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि पीछे एन एन अर्थात इसका एल्केन में एन पीछे हम देखेंगे तो एन आ रहा है अर्थात इसका जो सफिक्स बताएंगे हम या अनुलग्न जो बताएंगे वो एन होगा चलिए अब हम करते हैं एल्केन का नोमेंस ऑफ एल्केन का नामकरण और नोमेंस ऑफ एल्केन हम उसके कुछ रूल्स या नियमों को जान लेते हैं जिससे कि हमें उसका नोमेंस क्लेचर करना आसान रहे तो देखिए जो फर्स्ट रूल है इसका वो है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है जिसे मुख्य कार्बन श्रृंखला कहते हैं जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्केन में हमको दिया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे longest carbon chain choose the longest carbon chain सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है जिसे मुख्य कार्बन श्रृंखला या पेरेंट चेन कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल आप समझिए जैसे ये कोई कार्बन चेन है देखिए यहां पे नाउ अब आप देखिए अगर हम इस एंड से इसकी नंबरिंग करें तो यहां से हम नंबरिंग करेंगे one two three four five अर्थात इसके अंदर पांच कार्बन एटम है उसके बाद अगर बाय द वर्ड इस तरह हम इसका नंबरिंग करें इस एंड से इस एंड तक तो हम यहाँ देखते हैं कि इसके अंदर तीन ही कार्बन एटम है अर्थात इस तरह से हमारी जो मुख्य कार्बन श्रृंखला अर्थात लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या पैरेंट चेन कौन सी हो जाएगी ये वाली इस तरह फर्स्ट नी फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होगी उसको चूज करना है चलिए सेकंड प्रयोगी यदि दो या दो से अधिक कार्बन श्रृंखलाएं अर्थात कार्बन चेन समान लंबाई की या लेंथ की हों तो उस कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है जिसमें प्रतिस्थापी समूह या सब्सिट्यूट ग्रुप उपस्थित हों या प्रतिस्थापी समूह की संख्या अधिक हो फिर दोबारा समझिए यदि मान लीजिए कि दो कार्बन चेन्स इक्वल लंबाई की है इक्वल लेंथ की है तो हमें कौन सी कार्बन चेन का को चूज करना है तो उसमें ये देखना है हमें कि कौन सी कार्बन चेन के अंदर सब्सटीट्यूट ग्रुप प्रेजेंट है और प्रेजेंट है तो उनकी काउंट कितना है संख्या में कितने हैं वो कितनी संख्या में हैं चलिए देखते हैं जरा आप समझिए इसको फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये कोई कार्बन चेन है अब जरा आप इसे देखिए यदि हम इस एंड से नंबरिंग करते हैं इसकी तो one two three four five तो क्या ये हमारी पैरेंट चेन होगी या मुख्य कार्बन श्रृंखला ये होगी चलिए देखते हैं अब इस चेन को छोड़कर इस चेन को देखिए तो वन टू थ्री और यहां से फोर और यहां से फाइव ये तो जो सब ग्रुप जुड़ा हुआ है अब हमारी जो मुख्य कार्बन श्रृंखला वो हम कौन सी लेंगे एक्चुअल में जो मैंने नंबरिंग की है वो गलत की है बिकॉज नंबरिंग जो की जाती है वो सब्सटीट्यूट ग्रुप की ओर से की जाती है अर्थात उस एंड से की जाती है जहां पर सब्सटीट्यूट ग्रुप निकट पड़ता हो तो देखिए जरा वन टू थ्री फोर और फाइव और भाई जब हम यहां से इस एंड से नंबरिंग करें और इस ओर करें तो one two three four five और इस यहाँ से नंबरिंग इस और करें तब भी फाइव एटम्स और यहाँ से इधर नंबरिंग करें फिर भी फाइव कार्बन एटम्स बट इसे ही हम मुख्य कार्बन श्रृंखला या पेरेंट चेन क्यों माने इसका क्या रीज़न है कि हम इसे ही पेरेंट चेन मानेंगे तो इसका जो आंसर है वह इस रूल्स के अंदर है यदि दो या दो से अधिक कार्बन चेन इक्वल लेंथ की हो तो हमें उस कार्बन चेन को चूज करना है जिसमें सब्सटीट्यूट ग्रुप प्रेजेंट हो तो जरा देखिए कि अगर इस कार्बन चेन को हम चूज करते तो इसमें कोई भी सब्सटीट्यूट ग्रुप नहीं है लेकिन हमने इस कार्बन चेन को चूज किया तो क्यों किया क्योंकि इसके अंदर सब्सटीट्यूट ग्रुप प्रेजेंट है इसीलिए हमने इस कार्बन चेन का चूज किया चलिए कुल एक से अधिक समान प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हों तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए डाई ट्राई और टेट्रा शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो जरा इसको समझिए मान लीजिए कि कोई कार्बन चेन को हमने चूज कर लिया बट वहां पर मान लीजिए कि मैथिल समूह है वो टू टाइम प्रेजेंट है टू और मोर टाइम प्रेजेंट हो अर्थात प्रति, समान प्रतिस्थापी समूह अर्थात इक्वल सब्सटीट्यूट ग्रुप यदि दो और दो से अधिक टू और मोर प्रेजेंट हो तो उसके उनकी उनकी काउंटिंग को शो करने के लिए हम डाई ट्राई टेट्रा आदि टर्म्स का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा यहां पे मान लीजिए ये कोई कार्बन चेन है एक सब्सिट्यूट ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है और एक मान लो वन मोर इधर जुड़ा हुआ है जब इसका नोमेंसलेचर करेंगे नंबरिंग जब ये नंबरिंग करेंगे तो इस एंड से हम नंबरिंग करेंगे किस प्रकार से one two three four five अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर दो सब्सिट्यूट ग्रुप प्रेजेंट हैं एक सेकेंड कार्बन पर और दूसरा थर्ड कार्बन पर तो इनके काउंट को कैसे दर्शाएंगे यदि बाय द दो ग्रुप्स हैं तो उनको दो ग्रुप्स फॉर डाई उनके लिए जो टर्म यूज की जाएगी वो डाई यदि बाय दो मान लो थ्री ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो उसके लिए जो टर्म यूज की जाएगी ट्राई इसी प्रकार हम देखेंगे फोर ग्रुप्स हैं तो टेट्रा पेंटा हेक्सा इस तरह से तो यहाँ हम अगर बाय दो हम जो हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर दो मेथिल समूह methyl group two methyl group are present here in this carbon chain तो देखिए यहां पर हम इसको शो करने के लिए two two sorry sorry sorry sorry two three उसके बाद di methyl two three di methyl और कुल फाइव कार्बोनेट हमें इसलिए हम इसे लिखेंगे पेंटेन मैंने आपको पूरी तरह से एग्जाम्पल अभी नहीं बताया मैं आपको सिर्फ यहाँ पर केवल समझाने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ बाकी हम एग्जाम्पल तो भी आगे देखेंगे क्योंकि जब इनके रूल्स हम पढ़ लेंगे उसके बाद हमें एग्जाम्पल ही देखना है लास्ट लॉन्ग एग्जाम एग्जाम्पल हमें देखना है चलिए देखते हैं जी two three dimethyl two three क्योंकि सेकंड कार्बन पर और थर्ड कार्बन पर मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है डाई में डाई क्यों लिखा क्यों क्योंकि यहां पर इक्वल सब्सिट्यून ग्रुप दो हैं कौन से मेथिल ग्रुप इसलिए टू थ्री डाईमेथिल और फाइव कार्बन इसलिए पेंटेन चलिए नेक्स्ट देखिए कार्बन श्रृंखला में या कार्बन चेन में अंकन या नंबरिंग उस सिरे से किया जाता है जिस सिरे से प्रतिस्थापी समूह या सब्सटीट्यून ग्रुप निकट हो तो इसको समझिए कि यदि हमने कार्बन चेन का भी चयन कर लिया अब उसकी नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग हम किस एंड से करें राइट एंड से लेफ्ट एंड से फर्स्ट कहाँ से करें तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सब्सटीट्यूट ग्रुप जो है वो किस एंड के क्लोज है अर्थात कहाँ पर वो पास पड़ता है वहीं से हमें नंबरिंग करना होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल जो पहले मैंने आपको एग्जाम्पल बताया फोर्थ यूल के अंदर उसी एग्जाम्पल को देखिए मैंने नंबरिंग की है यहाँ से क्यों की है मैं यहाँ से भी तो कर सकता था नंबरिंग ऐसा मैंने क्यों किया ऐसा मैंने इसलिए किया बिकॉज जो सब्सटीट्यूट ग्रुप है वो इस एंड अर्थात लेफ्ट एंड से पास पड़ता है देखिए जरा यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे सब्सटीट्यूट ग्रुप आ जाता है बट अगर हम लास्ट एंड से नंबरिंग करें वन टू थ्री तो जरा देखिए थर्ड पोजीशन पे सब्सटीट्यूट ग्रुप आता है इस तरह हम कह सकते हैं कि हमने नंबरिंग कहां से करनी है हमने नंबरिंग वहां से करनी है जहां से सब्सटीट्यूट ग्रुप जिस कार्बन से पास पड़ता हो चलिए यदि दो प्रतिस्थापी समूह सब्सटीट्यूट ग्रुप्स को समान अंक मिल रहे हों तो उस प्रतिस्थापी समूह को पहले अंक दिए जाएंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अर्थात अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता हो देखिए मान लीजिए कि कोई कार्बन चेन है उसमें दो ग्रुप सेम पोजीशन पे हैं फर्स्ट एंड सेम नंबरिंग करें या लास्ट एंड से नंबरिंग करें दोनों में वो ग्रुप सेम पोजीशन पे आते हैं अब उनकी नंबरिंग करेंगे कैसे तो उनकी नंबरिंग कैसे की जाएगी जो एल्फा बेटिकली बेटिकल जो ऑर्डर है अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो पहले आएगा उसको पे प्रायोरिटी दी जाएगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी देखिए कैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए आप मान लीजिए कि ये कोई कार्बन चेन है देखिए मान लीजिए कि यहां पर मैथिल ग्रुप इस पोजीशन पे है सेकंड कार्बन यहां से सेकंड कार्बन पर मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है चलिए यहां से देखते हैं यहां भी सेकंड कार्बन पर सॉरी एथिल ग्रुप प्रेजेंट है अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम है कि हम नंबरिंग कहाँ से करें इस एंड से अर्थात लेफ्ट हैंड से या राइट right हैंड से कहाँ से हम नंबरिंग करें तो हमें हमने ड्यू, अपने ड्यूल के अकॉर्डिंग चलना है ड्यूल हमारा ये कहता है कि नंबरिंग आपको वहाँ से करनी है अंकन वहाँ से करना है जहाँ से एल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आप ग्रुप को देखिए जो प्रतिस्थापी समूह है उसको देखिए आप एल्फाबेटिकली ग्रुप में कौन पहले आता है तो जरा मैथिल समूह को इसे मैथिल ग्रुप कहते हैं तो मैथिल ग्रुप अर्थात एम इसे हम एथिल ग्रुप कहते हैं अर्थात ए अब आप खुद सोचिए कि इनमें एल्फाबेटिकली ऑर्डर में कौन पहले आएगा और अब आप समझ ही गएंगे कि हमें नंबरिंग कहां से करनी है हमें नंबरिंग इस ओर से करनी होगी क्योंकि ए एन से पहले आता है तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे वन टू थ्री फोर और फाइव चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं नेक्स्ट रूल देखिए नाम लिखते समय अंकों के मध्य कोमा यदि अंक है उनके मध्य कोमा और अंक व नाम के मध्य हाइफन का प्रयोग करते हैं अर्थात इनका कहने का अर्थ ये है जूल में बताया गया है कि जब हम नोमेंट क्लेचर करेंगे तो यदि अंक आते हैं जैसे हमने यहाँ देखा था for example two two di तो टू टू जब मैंने लिखा था उनके मध्य मैंने कोमा लगाया था उनके बिटवीन कोमा उनके दोनों के बीच मैंने कोमा लगाया था और बाय दवा नाम भी हो जैसे मान लो मेथिल एथिल प्रोपिल या पेंटेन हेक्सेन जो भी है जो भी आता है तो वहाँ पर हम हाइफन का यूज़ करेंगे कैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए ज़रा जैसे मान लीजिए कि ये कोई कार्बन चैन है और यहाँ पर फोर्थ पोजिशन पर भी मैथिल ग्रुप है और सेकंड पोजीशन पे भी मैथिल ग्रुप है अब जरा देखिए जरा ध्यान से हम इसका मान लो नोमिन करेंगे नामकरण करेंगे नामकरण कैसे करेंगे तो हम ये लिखेंगे कि जो मैथिल ग्रुप है वो दो पोजीशन पे प्रेजेंट है सेकंड पोजीशन प्रेजेंट है फोर्थ पोजिशन पे भी वो प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे टू फोर मैंने कोमा लगाया अंकों के मध्य मैंने कोमा जो डिजिट दे रखी है उसके बीच में मैंने कोमा लगाया टू थ्री अब मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा डाई मैथिल तो मैं यहाँ पर हाईपन का यूज करूंगा डाई ये देखिए डाई मैथिल डाई मैथिल और फिर one two three sorry one two three four five अर्थात पेंटेन ये हमारे रूल्स हैं नॉमेंस क्लेच ऑफ एल्किन्स के जो रूल हैं हमने वो पढ़ लिए देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं एल्किन्स का नॉमेंस क्लेच ऑफ एल्किन्स के एग्जाम्पल देखते हैं रूल्स मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिए अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हमें जो रूल्स हैं उनको प्रैक्टिकली हम यूज़ कर सकें चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे तो उसके लिए सब सबसे पहले आप उस फॉर्मूले को जो जनरल फॉर्मूला मैंने आपको एल्केन्स का बताया उससे पहले यहाँ लिख लीजिए वो था C N S two N plus two अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एन बराबर वन पुट कीजिए एन बराबर वन इसमें पुट कीजिए फॉर्मूले तो ये बनकर आएगा C one S two two one plus two then ये हो जाएगा C H two plus two equal to four तो ये जो first carbon sorry first alkane हमारा ये हो जाएगा सी एच फोर अब इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं वन टू थ्री और ये फोर हाइड्रोजन बिकॉज मैंने फर्स्ट में आपको बताया कि जो कार्बन होता है वो टेट्रावेलेंट होता है अर्थात चतुसंयोजी होता है अर्थात अपने आसपास ये चार बॉन्ड बना सकता है चलिए अब इसका नामकरण हम करेंगे तो मैंने आपको रूल बताया कि हमें प्रिफिक्स और सफिक्स से मिलकर इसका नोमेंस करना पड़ेगा तो इसका प्रिफिक्स क्या होगा और सफिक्स क्या होगा चलो देखते हैं पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न बराबर इसका नाम जो भी है अर्थात प्रीफिक्स प्लस इसका जो भी सफिक्स है वो बराबर इसका नेम हम सामने लाएंगे चलिए मैंने आपको बताया था कि प्रीफिक्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है कार्बन एटम की संख्या के आधार पे कि कितने कार्बन एटम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट हैं तो ज़रा देखिए यहाँ पर ओनली वन कार्बन प्रेजेंट है इसका अर्थ होगा ये होगा इसका जो प्रीफिक्स होगा वो होगा मैथ मेक प्लस अब इसका सफिक्स सफिक्स मैंने बताया था कि जो एल्केन का नाम है उसी को आप उसी से आप आइडेंटिफाई कीजिए तो जो एल्केन्स के अंदर सफिक्स यूज़ किया जाता है वो होता है एन तो चलिए एन तो इसका जो नाम होगा वो होगा मेथेन मेथेन ये देखिए इस प्रकार इनका नोमन सॉरी नो, किया जाएगा फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने अब नाउ सेकंड एग्जांपल लेते हैं चलिए देखते हैं हमारा जो फॉर्मूला है ये देखिए हमारा जो फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया एल्केन के अंदर जनरल फॉर्मूला बोलिए उसमें एन बराबर टू आप पुट कीजिए एन बराबर टू तो ये हो जाएगा C two H two into two plus two then ये बन जाएगा C two H two into two four चलिए मैं लिख देता हूँ four plus two then C two H six अब इसका नामकरण करेंगे चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर हम तैयार कर लेते हैं स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेगा देखिए जरा आपके पास टू कार्बन है तो दोनों कार्बन को इस तरह से हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं बिकॉज हम जानते हैं कि एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड ही पाया जाता है कार्बन कार्बन एटम के बीच में तो चलिए जोड़ देते हैं अब जो बा, बाकी जो आ, वेलेंसी आ, बची कार्बन की उसको हम हाइड्रोजन से पूरा करेंगे देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है अभी ट्रिपल बॉन्ड और आने तीन बंद और जुड़ना है इसके कार्बन से देन हम तीन बंद में क्या जोड़ देंगे तीनों बॉन्ड पे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जोड़ देंगे यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ देंगे चलिए तो ये हो जाएगा सी एस थ्री और सी एस थ्री ये हमारे सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनकर सामने आया अब हम इसका नोमिनक्लेचर अर्थात नामकरण करेंगे तो चलिए प्रीफिक्स वही उसी तरह से प्रिफिक्स प्लस सफिक्स अर्थात पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न अब पूर्व लग्न कार्बन एटम की संख्या के आधार पर कि कितने कार्बन एटम उसमें प्रेजेंट हैं तो यहां हम देख रहे हैं कि दो कार्बन एटम हैं तो टू कार्बन एटम के लिए जो टर्म यूज होती है वो है एथ प्लस सफिक्स अर्थात अनुलग्न कैसे लगाया जाता है कि बॉन्ड के आधार पर बॉन्ड कौन सा है सिंगल बॉन्ड या एन तो एलकेन का जो सफिक्स है वो हमको पहले से पता है कि वो होता है एन तो चलिए दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो ये बन जाएगा एथेन इस प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल हुआ आपको चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ ये थर्ड एग्जाम्पल हमारा वही जनरल फॉर्मूला बिकॉज एलकेन का फॉर्मूला तो यही है और यही हमें लास्ट तक लेकर चलना है चलिए यहाँ पर एन बराबर थर्ड पुट कीजिए किया हमने तो C three S two into three plus two then यह हो जाएगा C three H two into three six plus two then H 6 plus 2 is, is equal to 8 H 8 चलिए आगे चलते हैं इसका स्ट्रक्चर आप पहले तैयार कर लीजिए चलिए तो एक carbon atom second carbon atom और थर्ड कार्बन एटम अब इनकी जो वैलेंसी है वह हाइड्रोजन से पूरी करेंगे हम तो यहाँ पर एक दो तीन हाइड्रोजन यहाँ पर एक और दो हाइड्रोजन और यहाँ पर भी एक दो और तीन हाइड्रोजन चलिए जोड़ दीजिए यहाँ हमने हाइड्रोजन ऐड कर दी यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड कर दी अब इसको इस तरह से लिख लेते हैं शॉर्ट में तो ये हो जाएगा इस कार्बन को लिखेंगे सी एस थ्री यहाँ पर सी एस टू यहाँ पर सी एच थ्री अब इसका नॉमिनिक्लेचर तो यहाँ देखिए prefix plus suffix prefix carbon atom की संख्या के आधार पे डिटरमाइन करेंगे तो कितने कार्बन एटम है वन टू थ्री और थ्री के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कौन सी टर्म से वो प्रोप प्रोप प्लस सफिक्स क्या लगाया जाएगा अनुलग्न क्या लगाया जाएगा बॉन्ड कौन सा है सिंगल बॉन्ड और इनका एल्केन का जो सफिक्स होता है वो हमने पहले पढ़ लिया कि एन होता है चलिए एन तो ये हो जाएगा ये आपका इसका नॉमिन हो जाएगा इसका नाम है प्रोपेन चलिए चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा फॉर्मूला वही एल्केन्स का एल्केन का formula C N H two N plus two इसके अंदर एन बराबर फोर फुट कीजिए आप चलिए करते हैं तो C four H two into four plus two then ये हो जाएगा C four H eight plus two then ये हो जाएगा सी फोर एच टेन चलिए इसकी स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं हम कितने कार्बन है there are four carbon is present one two three और फोर चलिए इसकी वैलेंसी को पूरा कीजिए हाइड्रोजन से तो वन टू थ्री हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पे वन टू और थ्री यहाँ पे टू हाइड्रोजन यहाँ पे भी टू हाइड्रोजन और यहाँ पर थ्री हाइड्रोजन क्योंकि बिकॉज यहाँ पर तीन बाउंड हैं देर आर थ्री बॉन्ड देखिए लास्ट वाले कार्बन पे तीन बॉन्ड है इसलिए थ्री हाइड्रोजन हमने जोड़ी है और यहाँ पर भी तीन फर्स्ट वाले कार्बन पे भी तीन बॉन्ड है इसलिए तीन हाइड्रोजन हमने जोड़ी है चलो इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं रिवाइज कर लेते हैं इसको तो C S three C S two C S two और सी एस थ्री अब देखिए इसका नोमेन करते हैं वही सेम प्रोसेस प्रीफिक्स अर्थात पूर्व लग्न प्लस सफिक्स अर्थात अनुलग्न को जोड़कर हाँ प्रीफिक्स क्या होगा there are four carbon atom चार कार्बन है इसका अर्थ हुआ मेथ एथ प्रोप और ब्यूट चलिए तो इसका जो प्रीफिक्स होगा वो होगा प्रोडक्ट ब्यूट प्लस सफिक्स हमें पता है एल्केन का एन ही होता है चलिए एन तो ये इसका नाम हो जाएगा ब्यू ब्यूटेन इसका नाम है ब्यूटेन अब इसका रू, रूड नाम देखते हैं हम ट्राइबल नेम वो कौन वो क्या है एन ब्यूटेन इसका जो रूड नाम है या ट्राइवल नेम है वो है एन ब्यूटेन लेकिन यहां तक तो प्रोपेन तक तो केवल यहाँ पर तीन कार्बन एटम थे लेकिन यहाँ पर चार कार्बन एटम है अर्थात ए मेथिल समूह को हम ऊपर एक कार्बन से मेथिल समूह को ऊपर जोड़ा जा सकता है देखिए किस प्रकार से तो उसका जो नोमेन होगा वो किसी और प्रकार से किया जाएगा तो देख लिया हमने ब्यूट प्लस एन बराबर ब्यूटेन इसका नाम होगा और ट्राइबल मेथड में अगर हम देखें इसका नेम तो वो एन ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन इसको कहा जाएगा लेकिन यहाँ पर चार कार्बन है और चार में से किसी एक कार्बन को ऊपर या नीचे की ओर जोड़ा जा सकता है कार्बन चेन से तो देखिए आपका फॉर्मूला C4H10 है तो आपका फॉर्मूला यही रहेगा सिर्फ एक कार्बन को हम ऊपर की ओर जोड़ेंगे वन टू थ्री और इस मध्य वाले कार्बन से जो मध्य में जो बीच में जो कार्बन है उससे एक कार्बन को ऊपर की ओर जोड़ दीजिए अब इसकी जो बैलेंस ही है कार्बन की वो पूरी कर लीजिए हाइड्रोजन से वन टू और यहाँ पर थ्री हाइड्रोजन यहाँ पर तीन बॉन्ड पहले से हैं इसलिए एक हाइड्रोजन और यहाँ पर वापस थ्री हाइड्रोजन हम जोड़ेंगे याद रखना अच्छे से इस चीज़ को लर्न कर लो मैंने पहले भी बताया था कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है अर्थात वो अपने आसपास केवल चार बंद ही बना सकता है आप कभी पाँच बंद मत कीजिएगा ना ही तीन बंद कीजिएगा कुल चार बंद फोर बॉन्ड कीजिएगा चलिए देखते हैं जी चलिए जो ऊपर वाला कार्बन है उसकी भी हम बैलेंस ही कंप्लीट कर लेते हैं एक hydrogen two hydrogen third hydrogen चलिए इसको शॉर्ट में लिखा जा सकता है मिनिमाइज करते हैं C S three C H और यहाँ पर सी एस थ्री और ये सी एस थ्री चलिए आगे देखते हैं अब इसका जो I U P S C system के अंदर हम जब नाम लिखेंगे तो वो नाम इस तरह से नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर जो चेन है उसको ज़रा देखिए वो ब्रांच चेन है अर्थात साखित श्रृंखला है तो इसका नोमेंटलेचर करने के लिए हम इसकी नंबरिंग करनी होगी चलिए नंबरिंग कहाँ से करें तो क्योंकि इसमें एक सब्सटीट्यूट ग्रुप भी प्रेजेंट है तो नंबरिंग कहाँ से करें राइट हैंड से आ, या सॉरी राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से यहाँ से फर्स्ट से या लास्ट से ये आपको देखना है तो आपको तो ये रूल अकॉर्डिंग टू रूल मैंने बताया था कि जहाँ से सब्सटीट्यूट ग्रुप या प्रतिस्थापी समूह पास पड़ता हो तो जरा देखिए यहाँ से भी सेकंड पोजीशन पे अगर यहाँ से हम नम, यहाँ से नंबरिंग करते हैं वन टू थ्री तो सेकंड पोजीशन पे ये जो मैथिल ग्रुप है वो हमारा सब्सटीट्यूट ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे आता है और यहाँ से भाई दो मान लीजिए चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ वन टू थ्री मान लीजिए हम इस राइट एंड से सॉरी लेफ्ट एंड से इसकी नंबरिंग करते हैं तब भी जो मैथिल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे आता है और मान लो राइट एंड से भी इसकी नंबरिंग करें वन टू थ्री तब भी ये मैथिल जो ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे आता है तो कहने का अर्थ ये है कि आप राइट एंड या लेफ्ट एंड दोनों में से कहीं से भी नंबरिंग इसकी कर सकते हैं चलिए अब इसका आई नाम क्या होगा तो मैंने आपको अकॉर्डिंग टू रूल बताया था कि सबसे पहले अगर by the word substitute group present है प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतिस्थापी समूह अर्थात सब्सटीट्यूट ग्रुप का नाम लिखना पड़ेगा तो चलिए पहले उसकी नंबर लिख लेते हैं कौन सी पोजिशन पे सेकंड पोजिशन पे तो टू और मैंने ये भी बताया था कि डिजिट और वर्ड्स के बीच में हाइपन लगाना है टू कौन सा ग्रुप है मैथिल तो टू मैथिल अब कितने कार्बन आइटम है वन टू थ्री जो हमारी कार्बन चेन में है one two three one two three मतलब प्रोपेन टू मेथिल प्रोपेन ये इसका नाम हो जाएगा देखिए तो दोस्तों कुछ कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स का यहाँ पर होता है कि सर आपने ये क्या किया यहाँ पे प्रोपेन में तो आपने केवल स्टेट चेन बनाई और यहाँ पे ब्रांच चेन कैसे बनाई क्योंकि प्रोपेन के अंदर केवल तीन कार्बन प्रेजेंट है बट ब्यूटेन के अंदर चार कार्बन प्रेजेंट है इसलिए एक कार्बन को ऊपर या नीचे भेजा जा सकता है अब इसका जो हम इसका जब ट्राइबल नेम लिखेंगे रूढ़ नेम लिखेंगे रूढ़ पद्धति में जो नामकरण करेंगे वो हो जाएगा मैंने वहाँ बताया था कि एक मैथिल ग्रुप एक मैथिल ग्रुप यदि ऊपर या नीचे कहीं भी रहे उसका उसको आईसो समूह कहा जाएगा अर्थात आईसो इसका नाम हो जाएगा आईसो ब्यूटेन देखिए दोस्तों एक जगह और कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है अक्सर जो मुझसे पूछा जाता है मैं आपको सिर्फ वही शेयर करता हूँ मुझसे पूछा जाता है कि सर हमें आपने तो ऐसे लिखा लेकिन हमें इस तरह से कई एग्जाम्पल लिखा हुआ मिला इस तरह से तो सर क्या ये आइसोब्यूटेन नहीं है ये आइसोब्यूटेन ही है ऐसा भी लिखा जा सकता है क्योंकि मैंने आपको ट्राइवल मेथड में बताया था कि मेथिल समूह ऊपर हो या नीचे उसका नेम चेंज नहीं होगा बट नेम वही रहेगा इसको भी आइसोब्यूटेन कहा जाएगा और इसका आईयूपीसी नेम भी यही होगा जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया इसमें भी नंबरिंग इसी प्रकार से सेम एज की जाएगी और यहाँ भी टू मेथिल प्रोपेन इसी प्रकार से इसका जो नाम होगा वो भी टू मेथिल प्रोपेन और इसको भी आइसो ब्यूटेन ही कहा जाएगा ट्राइबल सिस्टम के अंदर देखिए अभी यही एग्जाम्पल चल रहा है देखिए जरा यही एग्जाम्पल है इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है C H C S three और यहाँ पर सी एस थ्री ये मेथिल समूह ये मेथिल समूह अब जब इसका इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का जब चूज करेंगे तो वो किस प्रकार से करेंगे या तो आप इस तरह से कर लीजिए वन टू थ्री या ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं वन टू और थ्री ये आपकी ये देखिए ये मुख्य कार्बन श्रृंखला कार्बन चेन पेरेंट चेन आपकी ये बन जाएगी अब देखिए ये जो इस तरह से मैंने इसको बनाया वो यही है ये और ये लगभग सेम ही सॉरी सेम ही है ये दोनों सेम ही इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कहने का इसका जब नोमेन करेंगे तब भी वही नाम है टू मेथिल प्रोपेन और ये भी है टू मेथिल प्रोपेन चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल इस फॉर्मूले में एन बराबर N equal to five put करते हैं चलिए देखते हैं C five H two into five plus two then C five H twelve ये बन जाएगा सी फाइव एच ट्वेल्व अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं one one two three four और फाइव कार्बन अब इसकी वैलेंसी को पूरा करते हैं हाइड्रोजन से वन टू थ्री या हो गए चार bond one two three four यहाँ पर टू बॉन्ड पहले से ही हैं तो दो हाइड्रोजन और जोड़ देते हैं यहाँ भी टू हाइड्रोजन ऐड होगी यहाँ भी टू हाइड्रोजन ऐड होगी और यहाँ पर थ्री हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा हमें तब इसकी कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी चलिए इसको मिनिमाइज़ करते हैं C S three C S two C S two C S two और सी एस थ्री अब इसका नॉमिन करते हैं तो यहाँ पर देखिए वही प्रीफिक्स प्रीफिक्स होगा नंबर ऑफ़ कार्बन्स कितने हैं पाँच और फाइव कार्बन के लिए होता है पेंट चलिए तो पेंट ये इसका पूर्वलग्न या प्रिफिक्स प्लस एल्केन है इसीलिए सफिक्स या अनुलग्न क्या होगा एन और इसका नाम हो जाएगा पेंटेन इसका जो ट्राइवल मेथड या रूढ़ पद्धति में जो नाम है वो है एन पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन चलिए अब ये तो नॉर्मल पेंटेन अब इसमें से एक मेथिल ग्रुप को हम ऊपर या नीचे ऐड करते हैं तो वो आइसो पेंटेन बनेगा जरा देखते हैं चलिए एक दो तीन चार सॉरी और एक कार्बन को हम ऊपर की ओर जोड़ देते हैं वन टू थ्री फोर और फाइव इसकी वैलेंसी पूरी कीजिए आप हाइड्रोजन से यहाँ थ्री हाइड्रोजन यहाँ वन टू थ्री बोन पैलेस है एक हाइड्रोजन यहाँ पर टू हाइड्रोजन और यहाँ पर वापस थ्री हाइड्रोजन एड होगी और जो ऊपर हमने कार्बन ऊपर की ओर जो मैथिल समूह बनाएंगे हम तो उसमें भी एक हाइड्रोजन सॉरी तीन हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी चलिए अब इसको मिनिमाइज़ करते हैं तो ये हो जाएगा C H three C H C H two C H three और यहाँ पर सी एच थ्री चलिए इसको कहा जाएगा चल इसका नोमेंस क्लेचर करते हैं सॉरी नामकरण करते हैं इसका तो देखिए हम इसकी सबसे पहले नंबरिंग करेंगे नंबरिंग कौन से एंड से करेंगे लेफ़्ट एंड से या राइट right एंड से तो हमें हमारा अकॉर्डिंग टू रूल हम जानते हैं कि हम नंबरिंग उस एंड से किया की जाएगी जहाँ से प्रतिस्थापी समूह या सब्सटीट्यून ग्रुप पास पड़ता हो तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं तो वन टू थ्री फोर अर्थात थर्ड पोजिशन पे मेथिल ग्रुप है लेकिन यहाँ से करने पर one two three four second position पे मेथिल ग्रुप है अब आप देखिए कि हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है तो नंबरिंग हमें यहाँ से करनी पड़ेगी वन टू थ्री और फोर ठीक है अब मैंने आपको कंट्रोल रूल ये भी बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसका नाम लिखा जाता है जो ग्रुप जुड़ा हो तो ग्रुप कौन सा जुड़ा है मैथिल ग्रुप तो चलिए उसका नाम लिखते हैं पहले तो सेकंड पोजीशन पे तो two methyl one two three four carbon तो ये हो जाएगा butane two methyl butane two methyl butane देखिए टू मेथिल ब्यूटेन या इसको अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होना जैसे मैंने उसमें बताया था मैं यहाँ भी उसी प्रकार से उसी तरह से आपको बता रहा हूँ ताकि आप उसको समझ सको क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर मैंने देखा है क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि वही जो प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने रखता हूँ जो स्टूडेंट्स अक्सर मेरे सामने रखते हैं चलिए जैसे मान लीजिए कि इस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखा हुआ मिल जाए C H three C H three C H C H two C H three अब आपको कार्बन चेन का चूज़ करना है मुख्य कार्बन श्रृंखला हम कौन सी बनाएंगे या तो आप यहाँ से नॉमिनेट कर दीजिए वन यहाँ से नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फोर या फिर यहाँ से करेंगे one two three four because इस कार्बन पर इस कार्बन आइटम पर ये मेथिल समूह जुड़ा हुआ है या ये मेथिल समूह या तो इसको मेथिल समूह मान लेंगे इसको मान लेंगे तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तब भी वही यहाँ से करेंगे तब भी वही लेकिन यहाँ से नंबरिंग नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर जो सब्सिट्यूट ग्रुप है वो इस कार्बन इस एंड के कार्बन से पास नहीं पड़ता है इसलिए यहाँ से हम जैसे मान लीजिए यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं वन टू थ्री फोर तो इसको अगर बाय दो मान लीजिए हम इस तरह से घुमा देते हैं तो ये इस तरह से मूव करने पर ये मैथिल समूह इस तरह से मतलब यही जो अभी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया इसी तरह का ये भी बन जाएगा इसका नाम भी वही होगा जो इसका है देखिए ज़रा टू मैथिल ब्यूटेन या इसको ट्राइवल मेथड या रूढ़ पद्धति में इसका नाम है आइसो पेंटेन ट्राइबल मेथड में नाम है आइसो पेंटेन चलिए क्या दो मैथिल ग्रुप को ऊपर और नीचे दोनों ओर भेजा जा सकता है हाँ भेजा जा सकता है क्यों क्योंकि इसके अंदर पांच कार्बन है चलिए देखते हैं ये सेकंड और ये थर्ड देखिए वन टू और थ्री कार्बन यहाँ पे एक कार्बन ऊपर की ओर जोड़ दिया एक कार्बन नीचे की ओर जोड़ दिया तो चलिए यहाँ पर इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं हम हाइड्रोजन से वन टू थ्री हाइड्रोजन यहाँ भी वन टू और थ्री हाइड्रोजन यहाँ भी वन टू और थ्री हाइड्रोजन और यहाँ भी वन टू और थ्री हाइड्रोजन अब जो बीच में जो कार्बन है उसमें चार बोन पहले से ही हैं अर्थात हमें उस पर उस पर कोई हाइड्रोजन नहीं ऐड करनी चलिए इसको मिनिमाइज़ करते हैं तो C S three C C S three ऊपर की ओर भी सी एस थ्री और यहाँ भी सी एस थ्री तो चलिए इसका नामकरण करते हैं किसका नाम क्या होगा तो अब वही नंबरिंग कि राइट हैंड से करूँ या लेफ़्ट हैंड से करूँ तो इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यदि हम लेफ़्ट हैंड से नंबरिंग करते हैं फिर भी जो सब्चुन ग्रुप है या प्रतिस्थापित समूह है सेकंड पोजीशन पे यदि हम राइट हैंड से नंबरिंग करते हैं फिर भी जो सब्सिट्यूट ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं चाहे राइट हैंड से करो या लेफ्ट हैंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता चलिए यहाँ से नंबरिंग करते हैं वन टू और थ्री लेकिन एक स्पेशल कोई चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर दो मैथिल समूह हैं two methyl group are present in this कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखिए मैथिल समूह तो इक्वली मेथिल समूह equally group equally substitute group यहाँ पर हैं सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है तो उसको कैसे लिखा जाएगा तो अकॉर्डिंग टू ड्यूल मैंने आपको बताया था कि यदि किसी कार्बन चेन में two methyl sorry two equal group substitute group अगर प्रेजेंट हों तो उनको कोमा लगा के लिखा जाता है उनके उनको डाई ट्राई टेट्रा आदि वर्ड्स का आदि टर्म्स का यूज़ करना पड़ता है तो देखिए ज़रा सेकेंड पोजिशन सेकेंड कार्बन पर टू मेथिल ग्रुप दो मेथिल ग्रुप उपस्थित हैं इसीलिए हम इसे लिखेंगे टू टू क्यों क्योंकि सेकंड कार्बन पर ये मैथिल मेथिल ग्रुप भी सेकंड कार्बन पे और ये मेथिल ग्रुप भी सेकंड कार्बन पे दोनों इक्वल हैं टू टू उसके बाद हाइफन डाई डाई वर्ड का डाई वर्ड का यूज़ क्यों किया मैंने बिकॉज यहाँ पर दो मेथिल ग्रुप हैं और दो ही समान हैं अर्थात मेथिल ग्रुप ही कोई एथिल नहीं है चलिए two two di methyl one two ओ थ्री अर्थात क्या हो जाएगा प्रोपेन अर्थात इसका नाम हो जाएगा two two di methyl propane ये इसका आई नाम चलिए और इसका जो रूढ़ पद्धति या राइवल मेथड में सॉरी ट्राइवल मेथड में जो नाम है वो है नियो पेंटेन जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब हमने ट्राइवल मेथड को पढ़ा था था रूढ़ पद्धति को पढ़ा था वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि इसका नाम जो है वो नियो पेंटेन है तो और आई नाम है two two di methyl propane चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल